Hi Michi, na, Silvester überstanden? Ja, Logo, bin ja eben in Norwegen, aber leider regnet es hier jetzt. Wir sind am Dachstein gewesen. Boah, es war super. Äh, minus 17 Grad und 70 Zentimeter Pulverschnee. Ja, perfekt. Dann springe ich gleich mal ins Auto und wir sehen uns in der Ski Amadee, oder? Perfekt. Servus. Hallo. Na? Servus, bin der Michi, bin der Anisch und wir gehen heute mal ein bisschen Zauchensee anschauen. Okay, die Schneebedingungen sind Live dabei in Ski Amadee.